орнотуу аркылуу ток күчү чыңалуу жана каршылыктын байланыштарын карайбыз чынжырдагы керектөөчү ток катары каршылык магазини колдонулат каршылык магазини 4 жарыш өткөргүчтөн турат жана алар ар кандай чынжырга кошулат бул учурда өткөргүчтүн толук каршылыгы ар башка болот каршылык магазинине жарыш бул бөлүктө чыңалууну билүү үчүн вольтметр туташты чынжырдын калган бөлүгү ток булагы ачкыч амперметр жана реостаттан турат реостат аркылуу чынжырдагы ток булагын башкарабыз чынжырдагы каршылыкты мисалы 2 ом кылып туруктуу кылалы бул бөлүктө чыңалууну өзгөртөбүз дагы ток күчүнүн өзгөрүүсүн байкайбыз таблицага жыйынтыкты жазабыз таблица көргөзгөндөй туруктуу каршылыкта өткөргүчтүн аягында ток күчү жана чыңалуунун ортосунда түз пропорциялаш бар